सो so, हाय दोस्तों मैं आ रहा हूँ यहाँ अब्रार और मैं बांग्लादेश से आ रहा हूँ सो गाइस कोविड नाइन्टीन जो है कोविड नाइन कोविड टाइम में अब बाहर नहीं जाओगे अब घर में रहो अब घर में बहुत ही मज़ा कर सकते हो घर में बहुत ही गेम खेल सकते हो बहुत ही क्लास कर सकते हो और फैमिली से बहुत ही मज़े कर सकते हो जा कुछ भी करो लेकिन बाहर मत जाओ बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो काज आपको है वो काज से बाहर जा सकते हैं आप किंतु एक बात सुन के लेना जो बाहर के अंदर आकर पहले हाथ धो लो और तर पर अब करो और दूरी फॉर फोर गेम्स खेलो मैं एक क्वारंटाइन में ड्यूटी फोर्स गेम खेल रहा हूँ सो गाइस आप ड्यूटी फोर्स गेम ये गेम खेलो और अपना दिल पढ़ो ये बहुत ही अच्छा गेम है मुझको बहुत ही अच्छा लगता है मेरे तो फ़ोन में सबसे बहुत ही अच्छा गेम यही है सो so गाइस बाहर नहीं मत जाओ बाहर नहीं मत जाओ सो so, मैं कह रहा हूँ गाइस आप प्लीज़ बाहर नहीं मत आपको लिया कह रहा हूँ सो गाइस मैं ये कुछ कह चाहता हूँ और मैं एक वीडियो लास्ट में एक बात कह सकता हूँ जो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास का बेल आइकन की बदल दे जब का वीडियो हर तब मिल जाए और आपको वीडियो जब मिल जाएगा आपको वीडियो जो मिले तो बेल आइकन बजाने का कोई बात नहीं तो बेल आइकन बजाने बहुत ही अच्छा होगा जो आप बजा सब्सक्राइब करना भी होगा और ये वीडियो को লাইক করো আর আনলাইক করো না আর আমি বলতেছি দেখি শেয়ার করে ভিডিওটাকে আর আমি বলতেছি কি গাইজ তোমাদের জন্য অনেক তোমরা আমাকে অনেক সাপোর্ট দেবে আমার মনে হচ্ছে আমি এরকম কোনো চ্যানেল বানাই নাই যে কি অনেকজন এরকম চ্যানেল বানায় যে কি আমি একটু ভিডিও করার শখ হয়েছে তো আমি একটা ভিডিও বানাবো কিন্তু আমার চ্যানেলটা এটার জন্য হয় নাই গাইস আমার চ্যানেলটা শুধুমাত্র হয়েছে যে কি আমি অনেক বেশি বেশি ভিডিও বানাবো অনেক আমার একটুতেই চলে যাবে না এই জন্যই আমার চ্যানেলটা হয়েছে সেই চ্যানেলটাকে সাপোর্ট দাও এই চ্যানেলটাকে এই ভিডিওটাকে পাই অনেক বেশি বেশি লাইকের জন্য তো সাপোর্ট দাও সো আমি বাই আমি আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না সো আল্লাহ হাফেজ